cada duas horas, uma mulher é assassinada no país. Eu acho que deve ter muita gente que questiona por que fazer uma luta especificamente contra a violência contra as mulheres, pelo fim da violência contra as mulheres, se a violência é algo tão generalizado, né, hoje no mundo, assim, nas cidades. É, e eu fico pensando que talvez essas sejam as mesmas pessoas que no caso, por exemplo, de um assassinato que aconteceu outro dia, né, um cara que matou uma mulher num espaço público, e todo mundo em volta olhava o corpo da mulher caído, o cara se matou também, né? E as pessoas ficavam é, levantando hipóteses sobre o que aquela mulher teria feito para ter sido morta pelo cara, né? Ela não é isso porque ela é mulher. Ela não é má motorista porque ela é mulher. Ela não é, veste roupa curta e ela está assediando o um homem, não. É, são coisas mínimas que às vezes a gente pensa que não existe, mas existe. Como é difícil caracterizar, né? Tipo, o jeito como, como a violência acontece, né? Que é diluída, né? Na... Na, no resto da, da, violência que é vivida. Mas e aí, como que a gente pode acabar com a violência contra a mulher? e os números alarmantes e a falta de estrutura nas redes de atendimento e enfim, são tantos fatores que, que nos levam a, acreditar que a gente está muito longe de concretizar isso, né? muito longe de vivermos uma sociedade sem violência contra a mulher. Por exemplo, o feminicídio, que é algo tão comum na cultura brasileira, é, tão comum no, no, mundo de uma forma geral, é caracterizado muitas vezes como crime passional, né? porque é dentro de situações onde deveria ser uma situação de confiança, né? uma, uma relação de confiança, uma relação afetiva, é, acaba ocorrendo um, um tipo de violência extrema, né? e que eu acredito que seja uma violência é, de ódio à liberdade das mulheres. Então não é só pensar a violência dentro de uma perspectiva de pesar, mas é pensar essa violência enquanto algo que pode ser desconstruído dentro de uma perspectiva criativa. Ou seja, nós temos um corpo e uma criatividade infinitas então, a partir dessa perspectiva, nós temos estratégias infinitas também para lidar com, com esse problema da violência. De permissão, não de permissão. E será mesmo que se a mulher não for santa, será bruxa? A vagabunda, escandalosa, culpada, humilhada, apedrejada, ajoelhada? Quem disse que se não for Maria, será Madalena? Ai, Nosotras dijimos, no, nosotras vamos a convertir esta rabia, esta bronca, en arte, en intervención, en alegría, además de significando esto de que para nosotras ni abortera, ni lesbiana, ni sucia, ni feminista es un insulto, al contrario. Para ser putinha não precisa carteirinha, ninguém nos policia, não vamos andar na linha. Precisa ser indignada e combativa, e transformar a vida em construção coletiva. A esfera do político envolve o pessoal. Vamos refletir sobre o que parece normal. Criar espaços assim, onde democraticamente a gente se junta e, e pensa junto, eu acho que é um exercício político que rompe barreiras. O curso ele tem uma proposta inovadora de trazer o teatro das oprimidas para mexer com o feminismo, mas no fim ele acaba trabalhando com uma proposta feminista muito antiga, assim, muito reconhecida desde o começo, que é o reconhecimento das diferenças e o reconhecimento das outras e dos outros para combater os problemas sociais que a gente tem, muitas vezes a maioria deles causados por processos de violência, por uma socialização de violência muito comum em todas as sociedades, na base de um poder muito masculino, de um poder muito inferiorizante, muito hierárquico. Indicar uma diferença, a primeira, essa primeira diferença de sexo, serviu para legitimar todo o um modelo de dominação. Isso não é diferente se a gente pensa no caso do racismo, né, da população negra, não é diferente quando a gente pensa é, a questão dos povos indígenas, Assim, não é diferente quando a gente pensa na questão da uma afetividade. São todas diferenças que foram construídas a partir de um pilar de desigualdade e de opressão. Então, discutir é, a questão da mulher em todas as esferas e por meio das técnicas do teatro do oprimido nos permite a nos revelar um pouco enquanto esse ser que está buscando um lugar um lugar de respeito, um lugar de empoderamento. Para essa mulher empoderar dela mesma, dela conseguir olhar para ela, olhar para outra, olhar para esse ciclo de mulheres que lutam há muito tempo e são silenciadas, mas continuam lutando. Cada palavra professora que ouve suporta como um tiro de bala. Estoura, rasga e penetra, até sangra, mas não me cala. Como elas conseguiram romper ao longo da vida as violências ou abusos, é, o racismo, é, o sexismo. Então, todos esses ismos que o curso vai mesmo bater de frente e querer revelar e muito mostrar como a gente é envolvida. Mulher que usa roupa curta merece sim ser atacada. Mas se a roupa for muito normal, aí ela é mal amada. Não interessa, gente. Se ela se, é, se a culpa é sempre dela, é porque ela é depravada. Fica a dica, boa noite. Mulher de roupa curta é sempre mas se a roupa é normal, ela é muito mal amada. Então a culpa é minha se eu sou a depravada. Mulher de roupa curta é sempre atacada. Se a roupa é normal, ela é muito mal amada. Então a culpa é minha, eu sou depravada. Mulher de é roupa curta é sempre mal amada. Se a roupa é normal, ela é muito mal amada. Então a culpa é sua se for a depravada discurso não é esse discurso, essa vivência acadêmica, justamente ao contrário, você trazer um pouco da sua realidade, buscar essa realidade, essas vozes dessas mulheres. A nossa fonte de reconhecimento e de segurança das mulheres, eu falo quando eu falo a gente, são outras mulheres, seja no ônibus, seja na rua, à noite, seja na faculdade, na sua sala de aula, em que você vê outras meninas e se reconhece nelas. E é um reconhecimento, assim, não só pelo que parece com você ou pelo que chama atenção, mas também pela diferença, pelos conflitos. Nós temos essa, essa possibilidade de falar coisas, de, de trocar experiências que muitos outros espaços da sociedade nós não temos. Então, a proposta de utilizarmos as técnicas do teatro do oprimido, é, colocando para fora aquilo que muitas vezes nos oprime, nos angustia, faz muitas vezes a gente refletir sobre a nossa condição de mulher, nosso lugar nessa sociedade. O teatro, que é esse movimento, essa ação conjunta do, mundo sensível, né? Da visão, do, do paladar, do olfato, do corpo que desmecaniza, do, um corpo que propõe é, fazer coisas que não está acostumado a fazer, nos leva também a um outro espaço onde a gente se vê provocado a pensar em formas que nós nunca pensamos antes. A gente tem uma criação que inclui essa mecanização em nós, e para sair disso é algo muito complicado, muito difícil. A família, a sociedade, é, o meio que a gente convive, uh, o capital não deixa isso existir. E, e muitas vezes, pela nossa educação, muitos, conteúdos ficam velados para nós e entrar em contato com esse universo feminino dessa forma sem preconceito e, e de uma forma construtiva né? Está é, sendo muito interessante, porque, cara, eu estou me reconhecendo em muitas fases que, de, de, sofrimento e que eu não tinha percebido que é um sofrimento que, que é causado para tantas mulheres e, e fica no campo do, do natural. Uh! Dilemas. Eu habito uma pele, eu habito um corpo, eu habito uma sociedade, eu habito um mundo mas que pele, que corpo, que sociedade, que mundo. Para quê? Para quem? As mulheres aí que sofrem psicologicamente, né, que não se reconhecem como sujeito de direito. Né? Então vejo que o curso ele me possibilitou aí essa construção dessa identidade de como ser mulher, de como estar mulher, de como, como é que eu venho dessa construção como é que isso me possibilitou dentro da construção de ser mulher. O que você faria? Você chamaria o Facebook? O WhatsApp? O YouTube? As amigas? O que você faria diante dessa situação? Abrir um vídeo azeitona? É, eu chamo meu marido. Bem, é... Já conquistou o voto universal, Toma uma pílula anticoncepcional, fez graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e não consegue abrir um vidro de azeitona. Ah não, viu? Não Consegue abrir um vidro de azeitona, mas não consegue o vidro da azeitona. Ona, ona, ona, vidro de azeitona. Ona, ona, ona, ona, o vidro da azeitona. É muito bastante importante para poder desmistificar é, alguns conceitos, ações e reproduções do cotidiano, que muitas dessas ações e reproduções se mostram machistas e creio que devem ser policiadas, principalmente pelo lado masculino. Ah, não dá, não dá pra você casar e estudar, não dá pra você trabalhar e passear, senão não tem tempo pra gente se amar, nhanhá. <laughs> é o contato, a interação, o, o olhar, as dinâmicas que às vezes fazem com que eh, eu me perceba de outra forma, né? Porque eu não estou aqui ah, só para uma experiência profissional, eu também consigo me perceber e me ver em muitas situações e pensar e trabalhar isso, pensar e trabalhar como trabalhar isso em mim e de forma que eu possa também colaborar com outros, com outras, outras mulheres. Dessa história já tô cheia, quero agora te dizer: o machismo é um problema que queremos combater. Sou mais uma das mulheres que não querem mais viver. Violência ao seu corpo, como mostra a TV. A TV diz todo dia o que eu devo sentir, o que vestir, o que gostar, o quanto eu devo consumir. Propaganda de cerveja pra vender carro do ano, nos mostram como produto e eles saem lucrando. Nos programas de domingo mostram perna, peito e essa mídia joga sujo. Acha que eu fico feliz quando vejo esse absurdo? Fiquei muito indignada, acho tudo um grande abuso. Mulher... Trabalhar com teatro dentro desse, desse projeto de formação feminista é realmente ter uma noção muito clara de quanto a cultura precisa modificar, precisa mudar para que a gente possa existir um mundo de igualdade. Para que nenhum tipo de diferença se torne desigualdade. Porque diferenças vão haver sempre, né? sempre dentro da história da humanidade, vão sempre haver diferenças, né? Nós somos ricos justamente porque nós somos diferentes. O problema é essa espécie de cultura que, se, que torna a, a diferença uma desigualdade e passa a discriminar, a tirar direitos daqueles que não estão dentro dos padrões. A ideia do curso é muito essa, de trazer as redes que fizeram a gente antes do curso e as redes que a gente pode formar se reconhecendo e reconhecendo outras pessoas, e aí sejam mulheres ou homens, para mudar o mundo por outros processos que sejam processos que combatam a violência não por punição ou não por mais processos de violência em relação de poder, como a gente tão comumente faz socialmente, mas que combatam os processos de violência pelo amor. <laughs> E é uma coisa muito fantástica isso. E não é qualquer amor, não é um amor de caridade, de nossa, vamos amar o próximo, não vamos machucar a sua companheira, mas é um amor pelo reconhecimento, é um amor militante, é um amor de reconhecer na outra pessoa, uma pessoa em processos de diferença, em processos de conflito, em processos diferentes dos seus, que tem a somar com você. Muito né, dessas parcerias que vão acontecendo tem a ver com com os laços de afetividade que vamos construindo nessas relações. Né? A cada encontro, a cada participação na plataforma, a, a gente consegue se enxergar mais nessa mulher, então acaba sendo um espelho. A gente olha, a gente se vê nessa mulher, essa mulher se vê na gente, e isso é fundamental para a gente se construir enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto mulher que está tentando lutar aí para uma, digamos, por uma sociedade um pouco mais justa. Então eu acho que o propósito do curso é essa, é essa formação de redes pelo feminismo, sendo que o feminismo já é, porque o feminismo só existe a partir de redes, a partir do reconhecimento dessas muitas diferenças. É esse o objetivo do nosso curso, fazer essa leitura, mudar a cultura, mudar a cultura de uma forma criativa, convidando as pessoas para desconstruir junto com a gente, a partir dos corpos delas, a partir da, da leitura que elas têm de mundo e, e rir, e brincar, e, e, dar as mãos, e provar da solidariedade, e, e provar que, que nós podemos